a brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They lie Subaru Rex, kembaran Toyota Rise dan Daihatsu Rocky, hadir untuk melengkapi segmen small SUV di pasar domestik Jepang. Jika Anda mengira bahwa satu-satunya kembaran Daihatsu Rocky adalah Toyota Rise dan Perdowa Ativa yang dijual di Malaysia, Anda salah besar. side breaks and I'm burned by the morning light I make the same mistake more than twice Same song, but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you, but the fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find. Karena ternyata Subaru baru saja diam-diam meluncurkan kembaran Subaru Rocky dan Rise yang bernama Subaru Rex. Menariknya, Nama Subaru Rex bukanlah nama baru, seperti yang digunakan pada tahun 70-an dan 80-an. Begini penampakannya. Secara kasat mata, Subaru Rex ini sangat mirip dengan Daihatsu Rocky, bahkan tidak jauh berbeda. Dimulai dengan penggunaan panggangan trapesium yang sebenarnya mengambil panggangan Kinlook Rocky daripada panggangan Ryzen. Kemudian velg Rocky 17 inci 6 spok yang sama digunakan di samping. Bagian belakang yang sama persis dengan Daihatsu Rocky dan Toyota Rise. Sedikit perbedaan adalah penggunaan side skirt berwarna silver yang sedikit banyak terdapat pada Daihatsu Rocky tipe ADS yang dijual di Indonesia. just working through and I'm burned by the morning light I make the same mistake more than twice Same song, but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix, but Desain spion Gunakan model desain spion khusus yang dirancang untuk pasar Jepang, yaitu bukan desain spion yang digunakan di pasar internasional yang memiliki bentuk tajam seperti Indonesia. Lalu sepertinya tidak ada perubahan di interior dibandingkan dengan Rocky dan Rise. Menariknya, perubahan hanya pada penggunaan rem parkir elektronik dan penahan otomatis pada Rocky Hybrid. Selebihnya adalah desain dashboard, digital dashboard, desain floating head unit dan desain lingkar kemudi yang masih sama persis dengan Rocky dan Rice. Ini adalah perbedaan terbesar dalam mesin ini. Mesin yang digunakan bukan silinder 1000 cm3 turbo kode 1 KR Namun, mesin Subaru Rex adalah mesin 1200 cm3, 3 silinder NA dengan kode WAP. Anda juga dapat menemukan mesin ini pada model Toyota Rides dan Daihatsu Rocky yang dijual di Indonesia. Mesin 1200 cm3, 3 silinder ini menghasilkan tenaga 87 HP dan torsi 112 Nm yang disalurkan melalui transmisi CVT. Ada dua varian dari Subaru Rex yang dijual di Jepang yaitu varian G dan Z yang dijual dengan harga 1.820.000 hingga 2.171.000 yen. Artinya bila dikonversi ke rupiah menjadi 206 hingga 245 jutaan rupiah. stay by my side